给你带字了。现在重点是你你儿子学校问题啊。对啊。你联系老师了吗？没有，我说你联系一下老师。我在网上查一下那个华师华师附一中，他说一年学费要四万块。然后但是平均分必须达到九，每门必须九十分以上才能考进去。 所以我等一下查一下，看能，看能不能，最好是华师。啊？考进去我就怕那个，那个别的学校都会掉，这就很麻烦。所以要问一下班主任。他不是有个学区的吗？学区就是那个学校啊，那个学。校。还是要那个呀。嗯。要住校。住校。对啊，就这几个问题很麻烦嘛。 他面谈那个学校不怎么行，感觉，毕竟不怎么出名了。你联系一下那个老师，我先联系一下爸爸。我联系爸爸不知道，联系他没用。聊过了，我下午再聊，我下午忙得要死，我还在搞这些七七八八的事情，你以为？现在在网上再查一下，你等下给他们老师打个电话，听到没有？ 你去问一下嘛，聊一下嘛。你说，你说他，陈翔这个成绩能不能考华师？然后考不上的话，如果没考上，就说那个关贝堂还还能不能上？就不是说那个掉了，这个也没了。啊？我跟老爸说，老爸说那个没考上关冕堂都掉了，就说没有了，搞得可能咱们的小朋友没有初中上了吗？就说就被老爸说那个吓一跳啊。 写的光背堂呢？成绩好的我还都没写。实验中学，哎，他打过来了。你好，夏老师，哎，你好，你好。哎，打。啊，等一下。呃，因为我们常就是这样子的，因为要报考那个学校，然后我们常年在外，加上我又是外地的，所以也不了解那个学校的情况。 我就想跟你聊一下，如果一那个女生的成绩的话，你能给我一些建议不？就是她那个学校的问题。不是啊，这个这个学这个学校的选择，呃，学校选择的话，呃，我们我们采取是三所学校。嗯。实验中学。嗯。中关中学校和光明中学。嗯，对。这个，然后。公立学校，这是三所，嗯。嗯。 他是按照这个房产证、片区来划分的。嗯，房产证的话，我们是属于我，我们是住世纪新城。哦，就是按那个呃，就是户口所在地的那个划分的是吧？爷爷爷爷也不是很清楚，我就说只能打扰你，看你能不能帮忙。可以啊。嗯。对，他跟我说是。 嗯。就是如果说是默认的那样子，按那个房产证的分的话，那他就是在光背塘，对不对？私立的，民办私立的。那如果说，呃，就是说为了好一点，那些有没有比这个学校会更好？然后他如果那个成绩能上得了的那种呢？

这个划分就是说二十班和十五班啊，这个就是要求成绩的，是不是？就是你进去之后，他要区分班级。哦，我懂了，那就是跟那个深圳的那种，就是考进去以后，然后再来一、一、一层一层的筛选的那种，对吧？对对对对对对对。就是给孩子压力就比较大的那种，对不对？